καλησπέρα σα και ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σα για αυτή τη συνέντευξη που διαθέτετε. Λοιπόν, ήταν όνειρο ζωή να ασχοληθείτε με τη μετάφραση. Ε, όχι ακριβώ όνειρο ζωή από μικρή, από όλα, αλλά από ένα σημείο και έπειτα ναι, ουσιαστικά είναι. Είναι σκοπό περισσότερο όνειρο. Επειδή η πραγματικότητα του μεταφραστή είναι λίγο, ε, λίγο πιο σκληρή από το όνειρο. Κάπως έτσι και πώς ακριβώς προέκυψε η μετάφραση στη ζωή σας. Α, βασικά, οι σπουδέ, επειδή σπούδαζα ελληνική φιλολογία στην Ελλάδα, ενώ η μητρική μου γλώσσα είναι κροατική, όλη η διαδικασία των σπουδών ήταν ε, μετάφραση και επίση επίσης ε, σπουδάζοντας ελληνική φιλολογία διάλεξα την κλασική κατεύθυνση που σήμαινε ότι μετέφραζα από τα αρχαία και τα λατινικά προς τα ελληνικά, ενώ η μητρική μου γλώσσα είναι κροατική. Και έτσι κάπως όλα είχαν ε, αρκετά χρόνια και με αρκετά κείμενα με τα οποία ασχολήθηκα, είχαν, ε, έκανα μία πολύ καλή εξάσκηση <laughs> στη μετάφραση κατά τη διάρκεια του τι εικόνα είχατε για τη μετάφραση πρωτού ασχοληθείτε επαγγελματικά με αυτή και σε ποιο βαθμό έχει αλλάξει τώρα που είστε επαγγελματία. ναι, πριν αρχίσω να ασχολούμαι επαγγελματικά με την λογοτεχνική μετάφραση, είχα αρκετά διαφορετική εικόνα, ήταν λίγο πιο εξειδανικευμένη θα έλεγα η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική, όμως ε, όσο ασχολείσαι με τα ίδια τα κείμενα και ειδικά όταν μεταφράζεις τους συγγραφείς τους οποίους εκτιμάς, αλλά και όχι μόνο, επειδή οτιδήποτε μεταφράζεις, οποιοδήποτε είδος κειμένου, κάτι μαθαίνεις, ε, κάτι καινούριο, συνήθως. Ε, και ναι, η ίδια η δικασία είναι πάντοτε ωραία. Ναι. Πάντοτε βρίσκω κάτι τέτοιο. Εσείς ίδια γράφετε. Ε, λίγο, αλλά προς το παρόν δηλώνω μεταφράστη. Λογοτεχνία, ποιήση... Ε, λίγο από όλα, αλλά... Ε, πώς νιώθετε όταν μεταφράζετε κάποιο έργο? Αυτό ξεχνάω βασικά όλα τα υπόλοιπα. Ε, λίγο. Χάνω την αίσθηση του χρόνου και προσπαθώ, επειδή η διαδικασία πάντοτε έχει κάποια όρια, και κάποιου όρου κατά τους οποίους πρέπει να γίνεται, αλλά υπάρχουν προθεσμίε. είναι αυτό που σα έλεγα, είναι που ειδικά όταν μεταφράζει ένα κείμενο που σου μιλάει, κάπου κατά κάποιο τρόπο ε, ξεχνάς το περιβάλλον και όλες τις δυσκολίες της πραγματικότητας ε, το επαγγελματία μεταφραστή. <laughs> Αυτό. Ποιο είδος λογοτεχνία σας κεντρίζει το ενδιαφέρον? Ουσιαστικά όλα. Ουσιαστικά όλα. Περισσότερο είναι από το ύφος, θα έλεγα, έχετε κάποια άλλη απασχόληση πλην της μετάφρασης. Ε, αυτή τη στιγμή το διδακτορικό ε, στη, στο ε, Πανεπιστήμιο Αθηνού, Ελληνική ε, και τι, τι ιδιαίτερες ανάγκες έχει ένας μεταφραστής, δηλαδή πού ξοδεύει το εισόδημά του συνήθω. <laughs> Το όποιο εισόδημα. Ναι. <laughs> Το όποιο εισόδημα ναι. Επειδή είναι και αυτά, αυτά πρέπει να τα λέμε πριν αρχίσει ο επόμενο να ασχολείται με κάτι τέτοιο. Ναι, να μην μα. τα ναι. κρύβουν στην αρχή. ήμουν, εγώ ήμουν αρκετά έξυπνη κιόλας και να δηλώσω ότι θα το έκανα και έντελος δωρεάν. Αυτή τη δουλειά επειδή την αγαπάω τόσο πολύ, αλλά τι είδος, βασικά στις ημέρες μας πλέον το διαδίκτυο είναι, είναι υποχρεωτικό. Επειδή όχι μόνο είναι καλό να, χρησιμο... να εξακολουθήσουμε να χρησιμοποιούμε τα, τα λεξικά και σε γραπτή δηλαδή εντυπωσιακή, αλλά υπάρχουν και αρκετέ λέξει πλέον και σε ειδικά σε, κάποια έργα που μεταφράζουν. ε, παράδειγμα, μεταφράζοντα τον καπετάν Μιχάλη του, του Νίκου Καζαντζάκη. Ε, ε συναντούσα πάρα πολλές λέξεις της ε, κριτικής διαλέκτου και Και τα λεξικά που έχω στο σπίτι, ε, την, την λύση την έβρισκα στο διαδίκτυο. Σχεδόν πάντα, ευτυχώ. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι και όλη η υπόλοιπη διαδικασία γίνεται πλέον μέσω, μέσω email. Ε, σε μια συγκεκριμένη μορφή πρέπει να παραδώσει τη μετάφραση σου, δεν ή πληρώνει κάποιον άλλον να Δηλαδή, καλός εξοπλισμός μάλλον. Και μετά, επειδή είναι και πολλές ώρες, είναι καλό να είναι. και, το γραφείο σου να είναι έτσι κατάλληλο για πολλές ώρες δουλειάς. Ναι, ναι, ναι. Έχετε κάποιο παράδειγμα να μας αναφέρετε κάποια ιδιαίτερη δυσκολία που συναντήσατε, αναφέρατε πριν την ε, θετική διάλεκτο. Θυμάστε κάτι δεν μπορώ να θυμηθώ κάτι συγκεκριμένο, είναι όλη, όλο, όλο το βιβλίο με το μυθιστόρημα, με το καπιτάν Μιχάλης του Λίγου Κατζατζάκη είχε αυτό το... Ε, την γλώσσα την οποία έπρεπε τουλάχιστον να προσπαθήσεις να, να μεταδώσεις το, στη μετάφραση. Τουλάχιστον το, το περιεχόμενο και κάπως το ρυθμό οπωσδήποτε. Χθε στην ομιλία σα είχατε αναφέρει ότι ένα μεγάλο κομμάτι αποτελεί στο Καζατζάκι είναι τα θρησκευτικά στοιχεία που λόγω τη Ορθοδοξία είναι λίγο δύσκολο να μεταφερθεί στη γροτική γλώσσα. Γίνονται πολλέ υπεξηγήσεις πόσο δύσκολο είναι για τον αναγνώστη στην Κροατία να καταλάβει αυτά τα στοιχεία. Μα δεν είναι. Αυτό ναι. ήθελα, ήθελα ναι. οπωσδήποτε να το τονιστεί, επειδή δίπλα μου καθόταν η συνάδελφο ε, η οποία μεταφράζει στα ΣΕΡ, ναι. προς τα ΣΕΡ. γιατί, ειδικά σε κάποιους, όχι το συγκεκριμένο τόσο βιβλίο, αλλά ήταν, ε, μιλούσαμε για τον Καζαντσάκη. Περισσότερο, βασικά και ανυπομονώ να διαβάζω τη σερβική μετάφραση του βιβλίου του Μάκη Τσίτα, mm -hmm. Είναι διαφορετικά να μεταφράζεις κάτι που έχει τόσο στενή σχέση με την Ορθοδοξία, σε άλλη γλώσσα στην οποία ε, αυτό το στοιχείο είναι κοινό. Και όσο και να μοιάζουν η σαλική και η κροατική γλώσσα, σε αυτό το, αυτό, σε αυτό το στοιχείο, αυτό το στοιχείο είναι το, το στοιχείο, δηλαδή είναι κάτι ξένο, να μην πω και κάτι λίγο πιο... Ναι. <laughs> Χρησιμοποιήσω μία... Ναι. Τέλος πάντων, ναι. είναι και λίγο εχθρικό να το πω κιόλας. Ναι. Ε, το βλέπουμε και έτσι, ότι μεταφράζει κάτι ξένο ε, σε, σε, στην κρότικη γλώσσα. Και πρέπει να το, δεν θα το μεταφράζεις ως, δεν, μετα, ναι, δεν θα μεταφράζεις το, την ορθοδοξία στον καθολικισμό, απλώς πρέπει να, από την αρχή να καταλαβαίνεις ότι δεν μπορείς πρώτα απ' όλα, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Χρησιμοποιείς την ορολογία της ορθοδοξίας, που ε, υπάρχει υποχρεωτικά και στα κρατικά, επειδή έχουμε και τους Ορθόδοξους στην Κροατία, αλλά ξαναλέω, είναι κάτι, είναι κάτι που είναι, δεν είναι οικείο. Μπορεί να μην είναι, μην είναι και ξένο, αλλά δεν ναι. είναι οικείο, δεν είναι δικό μας και δεν είναι να σας ρωτήσω η ελευθερία πιστεύετε πως μπορεί να υπάρχει στη μετάφραση και κατά πόσο είστε εσείς πιστοί. Εγώ προσπαθώ να είμαι. Προσπαθώ να είμαι να... πρώτα απ' όλα στο, στο περιεχόμενο. Ε, οπωσδήποτε. Δηλαδή ναι, να, να μην προσπεράσω κάτι που δεν... Ε, επιμένω στην κάθε λέξη που Ειδικά ας στο, στο καπετάν Μιχάλη που δεν, δεν, δεν ήθελα να... Α, επειδή εκεί, ξαναλέω, εκεί ήταν σχεδόν σε κάθε σελίδα έψαχνες ε, κάτι και συνήθω όταν έβρισκε. Αρκετέ αρκετές ε, το αποτέλεσμα σε οδηγούσε ακριβώ. Δηλαδή βρίσκοντα στο, στο διαδίκτυο την λύση για μια συγκεκριμένη λέξη, έβρισκα ότι παράδειγμα για τη χρήση αυτή της λέξη είναι ακριβώς το σημείο αυτό το οποίο μεταφράζω στο, <laughs> στο Και δεν, έχει ας πούμε χρησιμοποιηθεί ή δεν έχει, α, ε, δεν έχει χρησιμοποιηθεί πουθενά αλλού κάτι που μου θύμιζε λίγο το, τη μετάφραση των τραγουδών του Μεσχύλου. και ε, ναι, σε αυτό οπωσδήποτε ε, να τα περιεχόμενο του πρωτοτύπου να... αυτά που λέει δηλαδή να, να παραμείνει έτσι ολόκληρο, να μην του λείπει κάτι. Και έπειτα επίσης το ρυθμό. Ε, προσπαθώ να ε, να, να μην αλλάζω τις προτάσεις, να μην μεγάλη πρόταση, μια μεγάλη περίοδο που με δυσκολεύει να την κόψω σε κάτι με μικρότερα κομματάκια, να είμαι έτσι πιο ανάγνωστη, αλλά να, έτσι, να ακολουθήσω το ρυθμό του πρωτοτύπου. Ε, τώρα 100% πιστή ποτέ δεν, δεν μπορεί να είναι, επειδή υπάρχει και μια σχετική... Υπάρχει διαφορά στις γλώσσες και εκφράζονται τα ίδια μηνύματα με τρόπο. Απλώ σε αυτά τα. και στο ύφο, ναι, οπωσδήποτε. Απλώ σε αυτό ποτέ δεν είσαι σίγουρο ε, μέχρι να το τελειώσει και να το διαβάσει και κάποιο άλλο και βλέπει την αντίδραση. Αλλά ε, το ύφο, ναι, το ύφο κάπω είναι το, το αποτέλεσμα των, των πρώτων δύο προσπαθειών. Συνήθω τα έργα που μεταφράζετε, σας τα αναθέτουν ή τα επιλέγετε εσείς οι ίδια. τα πρώτα ε, ήταν τη δική μου επιλογή δηλαδή ο Καζαντζάκης. τα περισσότερα είναι ανάλογα ουσιαστικά, ναι. Καμιά φορά το... Γιατί ήθελα να ρωτήσω ποια είναι τα κριτήρια επιλογή συνήθω. Δηλαδή, το προσωπικό ύφος γραφή σας, ε, όταν σας τα αναθέτουν ή κάποια αγάπη που έχετε προς ένα συγκεκριμένο συγγραφέα. Τώρα, εγώ έχω γενικώ αγάπη για την ελληνική λογοτεχνία. Κάποια κείμενα σου ταιριάζουν, τα μεταφράζει το πιο. Παράδειγμα, χάρη ο Καστσάκη είναι δύσκολο, δηλαδή έχει δύσκολη γλώσσα, επειδή έχω ασχοληθεί τόσο πολύ. Κατά κάποιο τρόπο μου είναι και γνωρίζω, ο ρυθμός του μου είναι κάτι που μου... Το βγαίνει πιο εύκολα ναι. από οτιδήποτε άλλο. Στο άλλο πρέπει να... δεν επιτρέπεται ειδικά στο... νομίζω εγώ, έτσι το βλέπω, σε κάποιον που ασχολείται με τη λογοτεχνική μετάφραση να έχει δικό του ύφο στη λογοτεχνική μετάφραση, επειδή μεταφράζεται όλα με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει να ακούσεις πρώτα τη φωνή του κειμένου που μεταφράζεις. Και αυτό ε, μπορείς να το καταφέρεις μόνο αν πρώτα διαβάσει τουλάχιστον μια φορά το, το κείμενο, που, το βιβλίο δηλαδή που θα μεταφράζει Τώρα μιλάμε για τα βιβλία, δηλαδή χάρια, για μυθιστορήματα. Αυτό. Και μία τελευταία ερώτηση. Mm-hmm. Ε, τι συμβουλές θα δίνετε σε κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με τη μετάφραση. πρέπει να είναι <laughs> ε, αυτό, το αυτό πρέπει να... Πρέπει. Δεν υπάρχει το πρέπει. δεν υπάρχουν πρέπει, αλλά απλώ. Ε, ε, για να ξεκινήσει κανεί να ασχολείται με την λογοτεχνική μετάφραση πρέπει να, να νιώθει πάθος γι' αυτό πρώτα απ' όλα. Αλλιώ δεν αντέχει όλα τα υπόλοιπα. Ε, η συμβουλή ε, αφορά μόνο την διαδικασία δηλαδή της μετάφρασης και όχι τη διαδικασία τη ε, της ίδια της μετάφρασης, της επαφής με το κείμενο, αλλά με το κόσμο των εκδόσεων και των εκδοτικών οίκων. Δηλαδή αυτό, πώς, πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα. Εκεί πρέπει να είναι προσεκτικός κανείς. Ε, δηλαδή εννοώ συγκεκριμένα τα συμβόλα και όλα αυτά, Αλλιώ δεν παραδίδουμε τη σημαντική μετάφραση, αυτό πρέπει να το τονίζει κανείς, ειδικά σε αυτούς που, πρέπει να που θέλουν να ασχοληθούν και θέλουν πολύ, δεν α, παραδίδει τη μετάφραση χωρίς το συμβόλαιο. <laughs> Αλλιώς, ε, μετά λίγο πιο δύσκολα. Ναι. Όχι πάντα, αλλά υπάρχει, υπάρχει και αυτό. Δεν είναι όλοι η Ε, Τώρα εγώ μιλάω για την Κροατία. Αυτό. Να το ξέρετε. Τώρα αυτό δεν αφορά την Ελλάδα, αλλά για την Κροατία μιλάω. <laughs> Συγκεκριμένα. Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε Ευχαριστούμε πολύ.